все. Может быть. Наверное. Нет. Саймон Вот это пацанам делать нехуй было, вы видели? <laughs> Сука. Сам типа то... Мы что же самое сделаем? Сдаюсь. Не-не-не, подожди, у меня 5 хп. У меня одно. Что дальше делаем. Выкинь авапу куда-нибудь, чтобы они ее не нашли. Да блять. Вот это век. Режь их. Ну, или так же. Сука. Мармот, я тебя сейчас точно подожгу на шиш... О, как раз идеально. Нет, калаш, да, верни калаш. Кидоры. Слушайте. Ну Блядь! Давай. Кого кикнет и кого кикнет. Спасибо за молотого, Пит. Придется снова рашить это. Братан, лови! Ты мне Так надо фл... за флешку надо было предупреждать. Молота дам на них. Какого хуя я это, блядь? Ладно, ну, бля, опять а я первый. Он, блядь, с другой стороны, сука. О, это б. Я не хочу говорить, но комбак как бы не называл. убежал, он убежал. Да я его догоню, я чё? Куда он смылся, алё? Ты мразь, ты куда пошел? Я за тобой все зря иду? Да. Ух ты... <laughs> Он за тебя зарезал. Да я его догоню, я чё? О, мрази! Вам вот. нормально, одного 8 хп, у другого 21. Чё? Тодон, Тодон, Тодон. Что инфа есть? Блять, у меня апарты. Дефьюз, дефьюз, он ушел на шифте. Дефьюз быстрее. Сука! Все. Это фиаско, братан. Э, Нет, э. это вообще не для нас. Я понял, наеб. <laughs> Я, я это видел, понял, как ты еще поворачивался. <laughs> Э, блядь, это Аскры все. Один вышел. Один! Блять, ну каков? Минус 96! Блять! Андер минус 51. Хули я страдаю в этой катке? А Андер был, да? Минус 51. Если чё, это Пит. Пит я убил. Всем похуй. Всем похуй. Здрасте. Ну, как всегда, я мразил. Возле, возле ящика. Вот тут было. <laughs> Легко. Да, да, блин, Чуть не Братан, сдавайся, выкинь муху и уйди с поднятыми руками. Нахуй! Блядь, что это было? Нахуй, что? Ну нахер. Отец. shut the fuck up.